Когато някой ви каже, че нещо е невъзможно, той всъщност дава оценка на собствените си възможности. А ако вие не знаете дали е възможно или невъзможно, препоръчвам да опитате. с следващите във Facebook статуса.